escravo, sabe? É bem macio é, e tem até esses acolchoados. Ele é resistente, né? E também da tá Sennheiser, né? Das melhores marcas do mundo. Eu achei ele um fone muito bom. Durante a gameplay que eu acabei de fazer, eu me senti muito confortável. Consegui jogar bem, consegui um desempenho bom. áudio, eu acho que já é muito bom. Já, já tem minha nota, já é admiro. Porque, tipo, é tão bom, mas você consegue ouvir até os passos. De onde vem aquele... Olha aqui, ó. Ele dobra, portátil, né? Dá pra levar. Ele é resistente, né? Tá bem alto. Se não cabe na sua cabeça, você aumenta partes macias aqui, tanto na parte da orelha quanto na parte de cima da cabeça. E também ele é bom para fazer live. Os graves são bons também, como também usa